together. बॉलीवुड के भाई जान यानी कि सलमान खान की फैन फॉलोइंग किस हद तक है इसका अंदाजा तो केसरी के कलेक्शन से चल ही रहा है अब ईद के मौके पर सलमान के घर के बाहर फैंस का जमावड़ा नजर आया जी हाँ ईद पर सल्लू को विश करने उनके फैंस भारी तादाद में उनके घर के बाहर पहुँच गए भाईजान का इंतजार कर रहे हैं सारी पूरी पब्लिक चार घंटे ऐसी खड़ी है खून पसीना एक हो गया है मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आई लव यू सलमान चाहे बारिश आए तूफान आए आंधी आए हम सलमान खान का वेट करेंगे इनशाला वो जरूर आएंगे प्रॉब्लम हो रही है पर उनके लिए उनके उनके एक बार दर्शन सारे प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं पर इसके लिए दिल से आए घूमने इधर बस सलमान खान के दर्शन हो जाए तो मजा आ जाए ऊपर अल्लाह नीचे बीच में तेरा मिलने मिलने इस दौरान सलमान खान फैंस के लिए अपने घर के बालकनी में पहुंचे सलमान कुर्ता पहने हुए दिखे और इस दौरान वो हर बार की तरफ बेहद हैंडसम भी नजर आए आपको बता दें कि सलमान की रेस ईद के मौके पर रिलीज हुई है और वो बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए माया पूरी कट सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट जानने के लिए बेलाइकन जरूर प्रेस करें